Tangis hangsun tutupi ambicara gemuyu bener-bener kerasa lorone nang ati sun kuat kuatno nyangga peri miyakne nono hangerti baran hang sun rasakno Sadar di sing pisan pindo sunti loro ati Nang nyangga peri miyakne nono hang ngerti paran hangsun rasakno so sadar diri sing sepisan pindah sunti loro ah.